Yang tersirat Sempat tersurat Yang terpikirkan Simpan Tersampaikan Bukan karena matahari Jadi terlalu berlebihan Pasrah membuli mendung yang datang badai kencang lebatkan hujan Marahnya sekedip mata reda tak sebanding Bacakan semua apa yang dirasa Dari matahari menatap bumi Dari ingatan-ingatan bulan yang lupa bukan sinar sendiri Sesekali jadi malu tidak ragu berbahasa basi dengan awan yang terlanjur sangat hitam. Ketiduran, menjumpai indah anonimnya yang tak ikut luput sinonimnya. Mengigau terdengar langsung dari mulut. Dua gading penghalang menghilang disengaja harusnya putih terhormat tetap ada di dalam jiwa. Hurufnya ditekan jika ingin mengucap hati. Hati-hati, bukankah mereka saling mengasihi? Kenapa engkau kuasai? Apalagi yang harus dibacakan? restuilah atau restuhu